Ognuno di noi ha desideri, la nostra lista personale di sogni e aspirazioni. La creazione potrebbe avere i suoi piani per noi, ma i nostri desideri intimi non possono essere messi da parte facilmente. Possono essere stravaganti o banali, ambiziosi o di poco conto, possono essere inopportuni, possono essere troppo personali per essere condivisi, ma sono nostri e per noi sono reali, sono preziosi, sono urgenti e profondamente importanti. È ecco dono speciale da Sadhguru un mistico che incarna la saggezza e la chiarezza di una profonda realizzazione. È un dono che permette a ciascuno di noi di diventare l'alchimista di se stessi, che ci dà il potere di trasformare in realtà desideri a lungo sognati. Sadhguru offre questo con l'intenzione che una volta soddisfatti questi desideri ci rivolgeremo verso l'obiettivo più grande del nostro benessere assoluto. Meditazione Cikshakti per la salute. Chit Shakti. Be the maker of your own destiny. Chit Shakti. Sii l'autore del tuo destino. As humans, All that we have created is just a manifestation of our minds. Come esseri umani, tutto quello che abbiamo creato è semplicemente una manifestazione della nostra mente. So the most important part of creating what you want is to first manifest it within the mindscape. Quindi la parte più importante per creare quello che vuoi è manifestarlo prima nella tua sfera mentale. What is powerfully established in the mindscape is bound to find manifestation in actuality. Ciò che è fortemente consolidato nella sfera mentale è destinato a trovare manifestazione nella realtà. Chit Shakti meditations are tools to create what you desire in the mindscape and in turn in reality. Le meditazioni Chit Shakti sono strumenti per creare nella sfera mentale ciò che desideri e di conseguenza nella realtà. A way of creating and manifesting what you really care for in your life. Un modo per creare e manifestare ciò che più ti sta a cuore nella tua vita. May you know the power of being the master of your own destiny. Che tu possa conoscere il potere di essere padrone del tuo stesso destino. Keep your hands and legs uncrossed. Tieni mani e gambe non incrociate. Place your hands upon your thighs. Appoggia le mani sulle cosce. Facing upward, loosely placed. Palmi rivolti verso l'alto, ben rilassate. Close your eyes. Sit comfortably. Chiudi gli occhi. Siedi comodamente. Take a deep breath and as you exhale Relax into it. Fai un respiro profondo e rilassati nell'espirazione. Take another deep breath. Fai un altro respiro profondo. And as you exhale, relax even more into it. E mentre espiri, rilassati ancora di più. Take one more deep breath. Fai un terzo respiro profondo. This time, the relaxation should be total. Questa volta il rilassamento deve essere totale. Now, tense your feet. Your feet alone. Ora, contrai i muscoli dei piedi. Solo i piedi. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. Rilassa. Now tense your calf muscles. Ora contrai i polpacci. Calf muscles only. Above your ankle, below the knee. Solo i polpacci, dalle caviglie alle ginocchia. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. Rilassa. Now Tense your thigh muscles. Ora contrai le cosce. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. Rilassa. Tense your hip and stomach muscles. Contrai i muscoli delle anche e dell'addome. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. Rilassa. Now tense the muscles on your chest, shoulders and your back. Ora contrai i muscoli del torace, delle spalle e della schiena. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Hold the tension. Mantieni la tensione. Relax. Rilassa. Tense both your arms. Contrai le braccia. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Make a fist and create tension. Stringi i pugni e crea tensione tense, contrai, tense, contrai, relax, rilassa. Tense your neck muscles, contrai i muscoli del collo, tense, contrai, tense, contrai, tense, contrai, relax, rilassa. Tense the muscles on your face and the back of your head. Contrai i muscoli della faccia e della nuca. Make a face and create tension. Fai una smorfia e crea tensione. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Tense. Contrai. Relax. Rilassa. Take a deep breath. Fai un respiro profondo. And as you exhale, relax. E mentre espiri, rilassati. Feel relaxation spreading right through your body. Senti il rilassamento che si diffonde in tutto il corpo. From the top of your your head down to toes. Dalla sommità della testa alle dita dei piedi. Take a deep inhalation. Inspira profondamente. As you inhale, take your attention to the top of your head. Mentre inspiri, Porta la tua attenzione alla sommità della testa. And exhale, taking your attention down to your feet. Ed espira, portando la tua attenzione giù fino ai piedi. Again inhale, taking your attention to the top of your head. Di nuovo, inspira portando l'attenzione alla sommità della tua testa. Exhale, taking your attention down to your feet, a deep inhalation and full exhalation. Espira portando l'attenzione giù fino ai piedi, un'inspirazione profonda e un'espirazione completa. Every time you inhale, take your attention to the top of your head. Ad ogni ispirazione, porta l'attenzione alla sommità della testa. And As you exhale, take your attention down to your feet. E con l'espirazione porta l'attenzione giù fino ai piedi. A deep inhalation. Un'ispirazione profonda. And a full exhalation. E un'espirazione completa. Keep your attention moving with your breath. Mantieni la tua attenzione in movimento con il respiro. Inhalation, you must hit the top of your head. Inspirazione, devi arrivare alla sommità della testa. Exhalation, down to your feet. Espirazione, giù fino ai piedi. Inhalation, take your attention to the top of your head, exhalation down to your feet. Inspirazione, porta l'attenzione alla sommità della testa. Espirazione, giù fino ai piedi. Continue the process. Continua questo processo. Relax your breath. Rilassa il tuo respiro. Keep your attention at the top of your head. Mantieni la tua attenzione alla sommità della testa. And slowly, very, very slowly, move your attention downward. E lentamente, molto, molto lentamente Sposta l'attenzione verso il basso. Down, e vedi che mentre sposti l'attenzione, every cell that comes under your awareness lighting up with bright white light. Ogni cellula che entra sotto la tua attenzione si illumina di un'intensa luce bianca. As you move your attention from the top of your head down, see every cell in your body lighting up with bright white light. Mentre sposti l'attenzione dalla sommità della testa in giù, vedi ogni cellula del tuo corpo illuminarsi di un'intensa luce bianca. Move your attention towards your forehead see that whole region lighting up, every cell in the body lighting up. Sposta la tua attenzione verso la fronte. Vedi tutta quest'area illuminarsi. Ogni cellula del corpo si illumina. As you move your attention down, see every cell in the body bursting into white, bright light. Mentre sposti l'attenzione verso il basso, vedi ogni cellula del corpo accendersi in un'intensa luce bianca. Down into your face. See it lighting up. Further down, towards your chin. See the whole region lighting up one cell at a time. Giù verso il tuo viso. Vedilo illuminarsi Ancora giù verso il tuo mento, vedi l'intera area illuminarsi una cellula dopo l'altra. Further down into your throat, see it all lighting up cell by cell, bursting into bright white light. Ancora giù nella tua gola, vedila illuminarsi, cellula dopo cellula, accendersi in un'intensa luce bianca down to your throat, into your chest, see the upper region of your body all lit up. Giù oltre la gola, nel tuo torace, vedi la parte superiore del tuo corpo tutta illuminata. Go further down, into your chest, down, down, see every cell in your body lighting up, see your arms lighting up fully. Vai ancora più giù, oltre il torace, ancora più giù. Vedi ogni cellula del tuo corpo che si accende. Vedi le tue braccia illuminarsi completamente. Go down to your stomach. See it all lighting up, every cell in your body lighting up with bright white light. Vai giù al tuo addome. Vedilo illuminarsi completamente. Ogni cellula del tuo corpo si illumina di un'intensa luce bianca. Go further down. Vai ancora più giù. The base of your belly, into your groin. La base del ventre, fino all'inguine. Thighs. Cosce. Knees. Ginocchia. Calf muscle. Polpacci. Ankle. Feet. Toes. Caviglie. Piedi. Dita dei piedi. See every cell in your body fully lit up with bright white light. Vedi ogni cellula del tuo corpo completamente illuminata di un'intensa luce bianca. See that the energy that created your body is within. Vedi che l'energia che ha creato il tuo corpo all'interno. Allow this source of your creation to heal and replenish every cell in your body. Permetti a questa fonte della tua creazione di sanare e ricostituire ogni cellula del tuo corpo. Allow this source of your creation to heal and replenish every cell in your body. Permetti a questa fonte della tua creazione di sanare e ricostituire ogni cellula del tuo corpo. See your body being nourished and replenished from within. Vedi il tuo corpo venire nutrito e ricostituito dall'interno. See every cell in your body healing and rejuvenating by the energy that is the maker of your body. Vedi ogni cellula del tuo corpo guarire e rigenerarsi dall'energia che è la creatrice del tuo corpo. See every cell in your body healing and rejuvenating by the energy that is the maker of your body. Vedi ogni cellula del tuo corpo guarire e rigenerarsi dall'energia che è la creatrice del tuo corpo. Allow it to grow. Allow this energy to grow within you. Permetti che cresca Permetti a questa energia di crescere dentro te. See that every cell in your body is touched and healed. Vedi che ogni cellula del tuo corpo è toccata e guarita. See that every cell in your body is touched and healed. Vedi che ogni cellula del tuo corpo è toccata e guarita e guarita. See your body glow with health and well-being. Vedi il tuo corpo risplendere di salute e benessere.